Καλώ ήρθατε. Έχετε όρεξη να κάνουμε μια νόστιμη και διαφορετική τυρόπιτα. Χτυπάμε δύο αυγά. Με 180 ml λάδι. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψιλό, Ένα baking και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι σε 500 γραμμάρια σπασμένη φέτα, βάζουμε δύο αυγά, πιπέρι και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε το ταψί μας. Παίρνουμε δύο φύλλα κρούστας Απλώνουμε μείγμα. Σκεπάζουμε με ένα φύλλο. Κάνουμε μία στρώση από μείγμα. Τοποθετούμε ακόμα ένα φύλλο Στη μία άκρη απλώνουμε φέτα, Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. και τη σε ρολό. Συνολικά θα κάνουμε 4 ρολά. Τα τοποθετούμε στο ταψί σε λίγο από το μείγμα που έχουμε κρατήσει, βάζουμε λίγο γάλα δουλεύουμε να ομογενοποιηθούν. και αλήφουμε τα ρολά. ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Όταν τα βγάλουμε από το φούρνο, τα σκεπάζουμε για 5 με 10 λεπτά με μία πετσέτα. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!